आजकल सर दर्द की समस्या बेहद आम हो गई है तनाव और इसकी विभिन्न कारण और भी हैं जिनके कारण आए दिन लोगों को सर दर्द होता रहता है आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे इलाज जो कि निहायत देशी हैं और जिनके करने से आपको सर दर्द में बेहद आराम मिल सकता है यही नहीं सर दर्द की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा भी पाया जा सकता है जी हाँ सात आठ पिंड खजूर खिलाकर एक पाव गर्म दूध अगर किसी मरीज को पिलाया जाए तो उसके सरदर्द में बेहद कमी आ सकती है और सरदर्द हमेशा के लिए दूर भी हो सकता है इसके अलावा एक और इलाज है पंद्रह बीस दिन तक प्रतिदिन देशी घी की गर्म जलेबी जो लगभग 100 से 150 ग्राम हो 300 ग्राम दूध में मिलाकर खिलाना चाहिए यह इलाज भी बेहद कारगर है इसके अलावा बादाम पांच गिरी दूध में उबालकर पिला देना चाहिए और करीब आधा घंटा तक ओढ़कर सो जाना चाहिए सोने के बाद आप पाएंगे कि आपको सर दर्द में बेहद आराम मिल रहा है और इसकी वजह से इन सब उपायों को करने से मानसिक कमजोरी और तनाव भी घटता है तथा आंखों को भी ताकत मिलती है तो जरूर आजमाएं इस तरह के देशी फार्मूले